Lepo zdrav in dobrodošli v skupino MG Salesforce. Danes je lep dan. In vsako jutro, ko se zbudiš, si moraš reči, danes je odličen dan. Danes se počutim res odlično. In verjamem, da bo danes dan točen tak, kot si vsaka srečna oseba želi. Danes bom naredil čisto vse. Ampak čisto vse, zato, da bom spremenil način razmišljanja, in vse bom naredil za to, da bom imel res uspešno, pozitivno, srečen dan. Daj ste to na zadnje rekel. Daj ste sebi na zadnje, zjutri, ko ste se zbudili, rekel na glas, da bo danes super, odličen dan. Ljudje smo narejeni tako, da itak razmišljamo samo večino primerov, razmišljamo v negativno smer. To se pravi, večina ljudi razmišlja, kako bo preživela, uh, kakšne probleme imajo, ker itek smo v svetu, kjer itek so problemi vsakodnevno. In vsak dan se spopadamo z različnimi problemi. In veste, kaj je dober? Dober je to, ker ljudje imamo možnost in pa predvsem imamo svobodo odločanja. To je pa dobra stvar. Ker če ne bi imeli svobode odločanja, bi bilo težko. To se pravi, čist preprosto. Od nas je odvisen, kako se bomo počutili, kaj bomo danes naredili v takočem dnevu, na kakšen način bomo razmišljali, koga bomo orazpoložili, komu bomo pomagali, komu bomo dal kakšen nasvet, idejo in tako naprej. Lahko vam pa povem samo eno stvar. Da pridete do tega, da ste vsakodnevno pozitivni in da ste vsakodnevno veseli, radostni, je edini način, da pridete do tega? Samo disciplina. Samo disciplina je eden najtežjih stvari, lahko rečemo temu. Po drugi strani, ko pa to začneš delati in si samo discipliniran, je to ena lahka pot. Samo disciplina ti daje na vsakem področju uspeh. Samo moraš najti način, kako in na kakšen način boš sebe zorganiziral zato, da boš lahko samodiscipliniran. Na vsakem področju, a je to poslovno področje, a je to življenjsko področje, a je to področje ne ne, športa, a je to področje, bom rekel, ljubezni, česarkoli, samodisciplina. Komentirajte mi v video, od spodi, subscribe, če vam je všeč ta misel in dajte mi predloge, mogoče vaše misli, kaj vi mislite o samodisciplini. Želim vam uspešen, radosten in vesel dan.